Лежа на боку весь день Солнце утомилось плыть Навевает тень на плетень Осень на дворе, как быть? Осень на дворе, как встать? Рыжая листва в лесу Закрывали старый губарь И под мышкой школу несу а навстречу день, как куст ерошенный, Чуть потерянный с утра. Обещали всем что-то хорошее, То, что позабыл вчера. Осень на воде, как ты, спорили на стах. Заливай будто ждем взвешивай каждый шаг. Может быть, там кто-то идет, мимо не пройти никак, а навстречу ты, как куст переросший, чуть потерянный с утра. Обещай всем что-то хорошее, то, что кто забыл вчера, в аппарату Осень, ты меня прости, но я, как прежде, летом пленен. И еще расти, расти срединных людей и племен. Не прости, как расти, плыть в круговороте дней. Осень, ты меня прости и не забывай обо мне. А встречу день утра Обещает что-то хорошее То, что позабыл вчера Встречу день Голоду взъерошенный Чуть потерянный с утра Обещает что-то хорошее То, что позабыл вчера То, что позабыл вчера То, что позабыл вчера Спасибо бесконечно талантливой Казань.